Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semua sehat walafiat, lancar rezeki Selalu diberi kesukses, kesuksesan, amin Oke teman-teman kembali lagi di channel youtube saya Ramadan Kali ini saya akan sharing bagaimana Bagaimana cara menambah subscriber dan viewer jam jam nonton jam tayang tonton dengan cara halal dengan cara mudah dengan cara murah dan cara mudah dan dengan cara gratis Oke teman-teman langsung aja seperti biasa kita buka YouTube-nya. Oke, teman-teman langsung praktik. silahkan dipraktik buka YouTube-nya lalu ini saya ganti dulu ya ini channel saya satu lagi saya ganti saya Ramadan Oke langsung kita ambil link YouTube nya jadi pertama buka dulu YouTube langsung login langsung kita buka link YouTube nya Oke ya kok di sini ya channel saya ya langsung klik channel saya uh, sudut kanan atas ya sudut titik tiga kanan atas uh, apa kalimatnya titik tiga sudut kanan atas ya kita klik langsung kita klik bagikan langsung kita klik salin link oke itulah link YouTube channel YouTube kita dan teman-teman bisa share ke WA ke sosial media lainnya bahwa teman-temanku teman sekarang sudah punya channel YouTube dan harapannya uh, temannya teman-teman bisa membantu klik subscribe dan menonton video teman-teman tapi tidak sampai di situ jadi saya ulangi lagi caranya pertama buka YouTube login langsung klik channel saya Perhatikan titik tiga sudut kanan, kita klik, langsung klik bagikan, langsung salin link. Oke, link sudah terbuk uh, eh, sudah terkopi Sekarang kita kembali ke Instagram. Ya, jadi teman-teman, jadi di sini hukum berlaku semakin banyak follower Instagram, maka semakin besar dan semakin luar uh, banyak nanti subscribe-nya maupun viewernya. Oke, langsung aja. Ini adalah tampilan profil dari Instagram saya. Yang harus yang harus yang harus kita lakukan adalah klik edit profil. Oke, di sini sudah ada. Oke, perhatikan di sini teman-teman. Nama, nama pengguna situs web. Di situs web ini ya, di kebetulan ini sudah saya isi ya. Uh, dan ini bisa teman-teman gunakan formatnya tapi harus diedit dulu di channelnya uh, ah. youtube.com garing garis miring C garis miring saya Ramadan Oke okay, atau tadi kan sudah kita copy tuh uh, link channel YouTube kita di melalui channel saya tadi oke okay. ini langsung kita klik tempel ya kebetulan sama ya nah jadi seperti itu kalau sudah teman-teman tempel di sini link channel YouTube-nya langsung kita klik OK atau di bawahnya di bio ini kita buat keterangan subscribe channel YouTube nah, baru kita oke kan kita perhatikan inilah bio profil dari Instagram saya di situ ada tulisannya subscribe channel YouTube tanda uh, telunjuk di bawah nah, itu adalah link channel YouTube saya jadi teman-teman teman-teman tinggal promosikan jadi Eh, thumbnailnya YouTube itu bisa teman-teman masukkan di di apa di konten Instagram langsung buat keterangan atau caption untuk mendapatkan videonya silahkan klik di link YouTube di bio Instagram saya begitu juga teman-teman bisa menggunakan klip-klip atau video-video pendek yang durasi satu menit biar teman-teman yang lain atau followers Instagram dari teman-teman itu penasaran kan eh, lalu di akhir video itu buat keterangan untuk video lengkap silahkan klik di link YouTube di bio eh, selain itu teman-teman bisa minta endorse kepada teman-teman yang lain yang memiliki Instagram eh, yang memiliki follower Instagram yang besar jadi ini adalah cara yang halal, cara yang murah, cara yang mudah, cara yang gratis. Asal pergaulannya banyak. Jadi teman-teman tinggal cari followers eh, followers followers Instagram yang banyak. Jadi teman-teman bisa endorse di sana. Jadi tinggal kasih atau buat video pendek. Terakhirnya dibuat uh, silahkan kunjungi YouTube channel YouTube ini seperti itu. Oke, sangat mudah sekali ya teman-teman. Silahkan dipraktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi bagi yang bermanfaat, yang mau dapat pahala, tinggal di share aja video ini teman-teman. Ya, jadi teman-teman dapat ilmunya, teman-teman yang lain dapat ilmunya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di klik subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.